que desca, ah, Senhores e senhores, maravilha. Bom. Vamos continuar aqui. Ai não. Ai. Fiz errado. Ah, não. Ah, não, de novo esse negócio aí, não. Ai, não. <laughs> Ai, não. Agora foi. Foi. Meu amigo, que isso? Meu amigo, que isso, velho? Me? Opa! Achei um negócio secreto aqui. Mentira. Eu não sei se tem algo secreto ali, mas parece um cubo ali. Meu, meu gato tá atrapalhando aqui. pra cá. Oh, foi. Ajeitei o gato. Nossa. Lá vem mais um morango. Meu amigo, que foi isso? Nossa, eu tô indo muito pra frente. Meu amigo, vai ser difícil. Ih! Meu amigo? É, você é louco. Morango complicado. Ai, não. Nossa, velho, como que eu vou fazer isso? Meu amigo. Me. Não, Não vai. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas não tá ainda. Foi. Valeu. Olha o esforço. Foi difícil, foi chato, mas para, né? Eu, agora não sei o que tem que fazer. Tá, calma. Vamos aqui, ó. Aí. Nossa, é muito da hora esse negócio, essa parte aqui. Ai, não. Aí eu perdi. Aí eu perdi também. Aí não. Não é simples, ó. tem que fazer isso daqui, ó. Ufa, consegui. Não, realmente não tem morango nessa... Nessa parte. Será? dá pra conseguir o um negócio, eu não consigo. beleza. Meu amigo. Meu, o que tem pra lá? Ai, ai. <laughs> quero ir não, quero ir não. Que? Ah não, velho. Tô trolando o jogo. Que? Ah não, não fiquei em cima, velho. Ah não, aí não, também não. Calma. Foi. Não sei porque é que tem aquela parte ali. Achei. Tem uma passagem ali. Uma parte quebrada ali. A ah, não tinha dash, velho. Ah, não. Sabia. <laughs> olhos bons, olhos bons. Aqui o olho é bom, valeu. Ai não, velho, eu sempre esqueço que não tem que mover pelo lado que você quer ir. Foi. Aí. <laughs> Só nas coisas secretas aqui. Me. Moranguinho complicado, celular. É um moranguinho difícil. Eu não posso dar o dash. Ah, não. Tá. Guys, eu vou, vou finalizar o vídeo por aqui, sem dash não dá, infelizmente. E aí a gente continua no próximo, daqui, pegando esse morango e continuando. O vídeo tá ficando muito longo.